ऑफिस Base वरील मध्ये आपले स्वागत डेटाबेस डिझाइन वरील हे पुढचे ट्युटोरियल आहे आपण शिकणार आहोत माहितीचा भाग कॉलम्स मध्ये रूपांतरित करणे प्रायमरी कीज नमूद करणे टेबल रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करणे मागील पाठात लायब्ररी ऍप्लिकेशन साठी डेटाबेस डिझाईनची प्रक्रिया सुरू केली होती लायब्ररी डेटाबेस तयार करण्याचा उद्देश आपण समजून घेतला पुढे लायब्ररीसाठी आवश्यक माहिती शोधून तिची व्यवस्थित रचना केली सर्व माहिती टेबल्स मध्ये विभागली आपण लायब्ररी डेटाबेस मध्ये चार टेबल्स बनवली बुक्स ऑथर्स पब्लिकेशन्स आणि मेंबर्स पुढील पायरीत आपण माहितीचा भाग कॉलम्स मध्ये रूपांतरित करणार आहोत प्रत्येक टेबल मध्ये कोणती माहिती संचित करायची ते ठरवणार आहोत माहिती साठवण्यास निवडलेला प्रत्येक आयटम एक फील्ड बनतो व तो टेबल मधील कॉलम म्हणून दाखवला जातो स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे बुक्स टेबलला 5 कॉलम्स आहेत ज्याला फील्ड्स असेही म्हणतात ह्या कॉलम्समधील प्रत्येक रो किंवा रेकॉर्डमध्ये केवळ एकाच पुस्तकांसंबंधीची माहिती आहे तसेच ऑथर्स टेबल मधील प्रत्येक रेकॉर्डमध्ये केवळ एकाच लेखकाची माहिती आहे पब्लिशर्स टेबल मधील प्रत्येक रेकॉर्डमध्ये केवळ एकाच प्रकाशकाची माहिती आहे आवश्यकतेनुसार आपण कॉलम्स मध्ये बदल करू शकतो उदाहरणार्थ ऑथर नेम हे फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम मध्ये विभागू शकतो कॉलम्स द्वारे सर्च किंवा सॉर्ट करू शकतो कॅल्क्युलेशन्स ते रिझल्ट्स ठेवण्यास टेबलमध्ये वेगळ्या कॉलम्सची गरज नाही रिझल्ट बघायचा असेल तेव्हा बेसमध्ये कॅल्क्युलेशन्स कधीही करता येऊ शकतात टेबल्स आणि कॉलम्स बाबतीत आपल्याला सुस्पष्टता आली आहे आता प्रायमरी कीज बद्दल जाणून घेऊ प्रायमरी की म्हणजे काय प्रत्येक टेबलमधील असा कॉलम किंवा त्याचा संच की ज्यामुळे संचित केलेली प्रत्येक रो युनिकली आयडेंटिफाईड आहे हा कॉलम किंवा कॉलम्सचा संच टेबलची प्रायमरी की असतो हा बहुदा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर असतो उदाहरणार्थ बुक डी किंवा author ID primary key fields वापरून विविध टेबल्समधील संबंधित डेटा आपण पटकन एकत्र आणू शकतो प्रायमरी की मध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यूज असू शकत नाहीत उदाहरणार्थ माणसांची नावे प्राइमरी की असू शकत नाही कारण नावे युनिक नसतात एकाच टेबलमध्ये सारखेच नाव असणाऱ्या दोन व्यक्ती असू शकतात प्रायमरी ला नेहमी व्हॅल्यू असावीच लागते जर ती रिकामी किंवा नल असेल तर ते फील्ड प्रायमरी की ठरवता येणार नाही कॉलम ऑटो नंबर म्हणून सेट केल्याने प्रायमरी कॉलम कॉलममध्ये व्हॅल्यू असेलच याची खात्री देता येते बेस यातील व्हॅल्यू आपोआप जनरेट करतो स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे टेबल्स साठी प्रायमरी कीज सेट करू शकतो बुक्स टेबल साठी बुक डी ऑथर्स टेबल साठी ऑथर डी पब्लिशर्स टेबल साठी पब्लिशर्स आयडी तसेच येथे दाखवले नसले तरी मेंबर्स टेबल साठी मेंबर डी ही प्रायमरी की असेल टेबल मध्ये प्रायमरी की सेट केल्याने आपल्याला एंटिटी इंटिग्रिटी मिळते एन्टिटी इंटिग्रिटी मुळे टेबलमध्ये डुप्लिकेट रेकॉर्ड्स नसल्याची खात्री देता येते तसेच रेकॉर्ड आयडेंटिफाय करणारे फील्ड युनिक आहे आणि रिकामे नाही याची खात्री देता येते तीन टेबल्स मधील प्रायमरी कीज मुळे त्यांच्यामध्ये आपण संबंध प्रस्थापित करून ती एकत्र करू शकतो बेस या संकल्पनेवर आधारित असल्यामुळे बेसला रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम संक्षिप्त रूपात आरडीबीएमएस म्हणतात रिलेशनशिप्सचे काही प्रकार पाहू प्रथम वन टू मेनी रिलेशनशिप पाहू येथे दाखवल्याप्रमाणे बुक्स आणि ऑथर्स टेबल्सचा विचार करू पुस्तक केवळ एका लेखकाने लिहिलेले असते काही वेळा एकाच पुस्तकाचे दोन किंवा अधिक सहलेखक असतात आपल्या उदाहरणात मात्र प्रत्येक पुस्तकाचा एकच लेखक आहे असे मर्यादित ठेवणार आहोत आपल्या उदाहरणात पुढे एका लेखकाची अनेक पुस्तके असू शकतात ऑथर्स टेबल मध्ये दिसत असलेल्या एका लेखकाची अनेक पुस्तके बुक्स टेबल दाखवलेली असू शकतात अशा प्रकारे ही वन टू मेनी रिलेशनशिप आहे आणि हे लायब्ररी डेटाबेस मध्ये दाखवण्यासाठी ऑथर्स टेबल मधील ऑथर डी ही प्रायमरी की घेऊन ती बुक्स टेबल मध्ये समाविष्ट करू बुक्स टेबल मधील ऑथर डी ला फॉरेन की म्हणतात पब्लिशर्स टेबल मधील पब्लिशर आयडी ही प्रायमरी की बुक्स टेबल मध्ये समाविष्ट केल्यावर फॉरेन की होईल कॉलम किंवा कॉलम्सचा संच शेअर केल्यावर आपण मध्ये वन टू मेनी रिलेशनशिप्स दाखवू शकतो फॉरेन कीज द्वारे टेबल रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करता येते रिलेशनशिप प्रस्थापित करण्यासाठी एका टेबलची प्रायमरी की ही दुसऱ्या टेबलची फॉरेन की म्हणून दाखवता येऊ शकते याद्वारे आपल्याला रिफरेन्शियल इंटिग्रिटीची खात्री देता येते म्हणजेच टेबलमधील प्रत्येक फॉरेन की ची व्हॅल्यू ही संबंधित टेबल्सच्या प्रायमरी कीशी जुळली पाहिजे आता मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पाहू त्यासाठी टेबल डिझाइन वर जाऊ अनेक प्रती उपलब्ध आहे असे समजून एक पुस्तक कितीही लायब्ररीच्या सदस्यांना देता येऊ शकते तसेच पुस्तकांच्या उपलब्धतेनुसार सदस्य कितीही पुस्तके घेऊ शकतात हे अनेक पुस्तके अनेक सदस्यांना दिल्याचे उदाहरण आहे हे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दाखवत आहे आपल्या डेटाबेस मध्ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दाखवण्यासाठी बुक्स इश्यूड टेबल हे तिसरे टेबल तयार केले आहे ज्याला जंक्शन टेबल ही म्हणता येईल येथे बुक्स आणि मेंबर्स या प्रत्येक टेबल मधील primary keys books issued table मध्ये समाविष्ट करणार आहोत बुक्स इश्यूड टेबल सदस्याला दिल्या गेलेल्या प्रत्येक पुस्तकाची नोंद ठेवेल अशा प्रकारे तिसरे जंक्शन टेबल बनवून मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दाखवू शकतो शेवटी वन टू वन रिलेशनशिप पाहू कधीकधी काही ॲट्रिब्यूट्स किंवा कॉलम्स हे काही विशिष्ट डेटासाठीच भरले जातात अन्यथा रिकामेच असतात समजा केवळ एकाच लेखकाचा वेबसाईट ऍड्रेस आहे आणि इतरांचा नाही ऑथर्स टेबल मधील नवा वेबसाईट कॉलम जवळजवळ रिकामा असल्यामुळे डिस्क स्पेस वाया जाते हा कॉलम नव्या सप्लिमेंटल टेबल मध्ये हलू शकतो ज्याची ऑथर इद हीच प्रायमरी की असेल सप्लिमेंटल टेबल मधील प्रत्येक रेकॉर्ड हे मुख्य टेबल मधील एकाच रेकॉर्डशी संबंधित असेल हे वन टू वन रिलेशनशिप दाखवते आपण डेटाबेस मध्ये रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करण्यास शिकलो डेटाबेस डिझाईनच्या दुसऱ्या भागाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आपण हे टॉपिक्स शिकलो माहितीचा भाग कॉलम्स मध्ये रूपांतरित करणे प्रायमरी कीज नमूद करणे टेबल रिलेशनशिप्स प्रस्थापित करणे स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे ह्या प्रोजेक्टचे संयोजन spoken tutorialorg ने केले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद